Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Am văzut că vi-a plăcut foarte mult uh, episodul cu 15.000 de calorii, așa că am decis să mai fac încă un episod de aici, de la mine din bucătărie, cu o provocare uh, pentru ziua de astăzi și mai exact cât pot să mănânc uh, dintr-o dată. <laughs> Să-i dăm drumul. Am aici o șaurma, ușor picantă. Go! Îi dăm drumul. Shawarma mare. carne de pui. Și ieșind de sată, uite, e bombă. apare pe internet copilul lui Dani Mocanu? Da. Dar Cristian a dormit? Cristian e copilul lui Dani Mocanu. Ați ce circ a făcut la Kaufland. Eu și toți oamenii de Da, îți filmezi la cu produsele. Da, îți filmezi în locul de cumpărături. Ah. fac și eu bravo Nicola, bine campioană de forță. Da, cum Ca la Corduneanu. Mm, da, chiar era poftă de șaurma. pe drumul lumine să creadă. Nu mânc repede, că au trecut două minute. Și am mâncat o șaormă mare. Da. Din de 10 minute. Pentru că tu mânci mai încet de aia, dar nu când ai putea nici tu să mânci așa de repede. Mergi stău, eu la mâncă repede. Și mult. Da, mm. Ce a fost mai ușor s-a dus. Acum vine greu. Mai desfacem una. Cum era aia? Săracilor, asta e pentru voi. <laughs> Știi când au făcut bambadea? dam N-ai omor când au făcut tenda. Cu farfuria, cu... Să mănânci tot de pe masă. Ah, ficar preso. Que babuste. <laughs> în noastră cât era picant. Pentru că de data asta am zis ușor picantă. Poți să que ter um motor de de... Ce tem? umple plus 28 mai 10 minute. Stai să bă, nu știu dacă mă opresc la 28 ori. Încerc să văd cât pot să mănânc dintr-o dată. Sigur o să dorm toată ziua. Ce mâncă? puta, É um caos, cara. Até os caras dormem. Como, como? Não posso assim, ser mais três dias. E nós podemos utilizar mais da mãe quando dorme. Hum. Ela dorme, eu pus mais muita várzea. Ah. Vocês perguntam tá aí. Ah. Nu, că știi ce se spune? Cine taie? Cine taie, papă coaie? Nu mă prostești vlog. Da. Vlogul ăsta nu e pentru lău, e pentru băieții care au cazane mai. De chile și a urmelor Ce? N-a fost din astea scârboase. <laughs> Ce-am făcut scârboase? <laughs> Așa fac eu când mănânc, îmi rămâne între dinți și să nu mă scopesc cu degetul, fac așa. Și ăla, ăla, și ăla Da, e râsul meu. Uh-huh. Și înseamnă gen v-am făcut-o. Hmm. Ce lui Cristi. Se parcă merită. Dar în fine, mama lui se gândește la el. Brana asta sus la sosuri, hei! Un dezastru! Mi-am pus-o dusturoi. Nu mai simt gustul la Ah, trebuia să-mi fi luat un Sprite. Nu mai pot, am crezut că merge mai mult la Ajunge. Power! <laughs> Dacă vi-a plăcut acest episod, nu uitați de like, share și subscribe, dați-l mai departe prietenilor să-l vadă și ei. Și cu ocazia asta vă lansez vouă o provocare acasă, să încercați să vedeți dacă puteți să mâncați mai mult de două șaorme mari. Cazul de față aici, da? Să vedem dacă depășim campionul. V-am la inimă. Oh, am la inimă. <laughs> Ciao!